somebody vaya the aporta y un vídeo? video. ¿La aporta? Caminando rápido. Eu acho que estava procurando ela. Esse, um, o, procesador de la cámara, o procesador del celular, Piensen que cuando usted está se él tiene que hacer muchos cálculos porque la imagen fica movendo el tiempo todo. Então, quando você se mexe menos, a qualidade da imagen fica melhor porque ele precisa menos do procesador. Por ejemplo, yo tenho un celular que es ruim, una cámara que es ruim, para grabar la mejor calidad posible de vídeo, se coloca ela na, na mesa. Uhum. cuesta 10 reais, compra em qualquer loja de isso, onde você compra, onde você compra as de memoria, tudo isso, lá vende Elas são mais baratas. Você segura uma mão, aí fica tremendo. Então, melhor sempre segurar com duas. Eh, você fica no, no final da imagem, você só mexe o corpo. Pés ficam no mesmo lugar, as mãos não se mexeram, só fui mexendo o corpo. Quando grava com celular, principalmente, a imagem fica toda torta. O Steadicam, que é também estabilizador de câmera, ele faz, ele faz um contrapeso. Então colocamos aqui a câmera tem um peso, não sei quanto, colocamos aqui umas pedras, aí faz o contrapeso e a câmera vai se equilibrando. Tem uma coisa que agora temos que fazer, que é um contrapeso. Colocamos isso para segurança. Te dá muita liberdade, só de você estar assim, você faz movimentos assim muito leves. Poder ir navegando, digamos, você sobe, desce, outra para colocar ao contrário. Então, por exemplo, essas imagens que tem muito vocês caminhando, assim faz tudo outra pessoa. Este Você vai caminhando hacia el contrário. Vocês estão conversando e caminhando. Ah, então, ah, ah, ah, um diálogo assim. não vai usar. Vai usar a bandeira, não é? Não. Não. Tchau. basura alrededor ellos tienen dos micrófonos especiales un micrófono aquí que dos uno para cada lado y otro micrófono aquí que otro para cada lado. Estoy grabando una entrevista, un show que es audio ruin, o audio la cámara o tal vez está muy saturado, aquí va a hacer muchas configuraciones. Entonces va a de eso, tener equilibrio, ¿eh? es, tres, y se va a ir grabando y grabar las cosas con el mismo tiempo. e aí você depois joga esse áudio no material. Muitos problemas para usar o celular e colocar no, no tripé. Então a única gambiarra que, que encontrei são estes. O que que diz? Vocês já viram? Não. Custa 10 reais. Isso é um suporte de GPS ou de celular para cá. Depois você coloca na, no vidro do carro e aqui colocar um GPS, um celular, um MP4, um MP3. Acho que legal. amarra aqui se liga, aí dá para direcionar a luz.